What's up mga idol? Ngayon ay kakain tayo. Panibagong biyahe tayo. Para naman ang... Arangkada sa Marsada. Pagpak may goodness naman Walang good dito. Walang badness. May baon ako eh. sa kalsada dito muna tayo bago magsipag bumiyahe mahirap yung puro sipag na lang sipag gutom pa rin <laughs> relax lang lang tayo. Hindi naman to karera eh. Hindi naman to laban ng gusto ng marami. na ako ng isa. Kailanganin pa sa krudo. Talong-talo. Pero Can I make our original? Like, né?